ولو اعطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس you بتعرف شو بدها البلد لتزبط كهرباء؟ لك لا شو كهرباء؟ اكثر اكثر مي؟ لك لا شو مي؟ أكبر أكبر زيادة رواتب؟ لك شو زيادة رواتب؟ لك وسعني فكرك شيء أهم اخي حيرتني شو شو بدها؟ لك اخي بدنا حريه حريه شويه كرامه مع شويه تعبير عن الراي لكان لانه بلا هدول البلد مكانك راوح مثل ما عم قلك ايه حريه مكانك راوح طبعا تمام. لك لك ما بنتحرك شو حرية. بلا حريه ما بتزبط إيه. لكان ما بدها حريه بدها حريه بدها بدها حريه بلا سوريا بدها سوريا بدها قول والله ما